govorit ćemo i o pismima. Aj koristim ovu priliku, pošto imamo ovdje jednog gosta koji nije prvi put ovdje i nije stalan, da bi gledao sam da ga pozdravim, to je profesor Milan Istanović, profesor Sorbone, koji je pripremio jednu knjigu, sad je u štampi, Zlatno runo Jadrana, gdje je naučno obradio kod luta Lutanja u Jadranu. To je jedan značajan doprinos nauci uopšte i razjašnjavanju, rasvetljavanju tih starih mitova koji nisu mitovi, nego stvarnost. Toliko. Da, da vidimo. Pa izvolite, gospodin Stanović, ja. To je... Govoriti o pismenosti znači govoriti o onome što je na vrhu svake kulture i bez čega nema civilizacije. Znači, ključna stvar za jednu kulturu ili civilizaciju je pismo i pismenost. Nastavak pismenosti nastao je vrlo davno. Ljudi su negdje još pri kraju kamenog doba potrebu da nešto zapišu, da nešto zacrtaju, da nešto obeleže. I zatim sedlački način života i uložavanje stanovništva, ono što sam ja nazvao stajstvom, gradnja stalnih nasobina staja, prelaska na zemljoradnju, razvoj zananstva, doveo je logično do potrebe da se stvara pismo. Pismenost nije stvorena preko noći. To je dugi period stvaranja pisma i mi uglavnom imamo nekoliko kolevka pisma. Imamo pismenost koja je nastala i razvila se u Mesopotamiji, imamo pismenost koja se nastala i razvila u Misiru, ali ne baš potpuno nezavisno. Imamo pismenost koja je nastala u Kini i još niz vrsta pismenosti lokalnog karaktera u Aziji naročito. I naravno imamo pismenost koja se sada još uvijek naziva Vinčansko pismo, podunavska pismenost, odnosno srpska. Da bi mi mogli pratiti ovo izlaganje, treba prvo da kažemo kako se razvijala pismenost. Ljudi su prvo počeli da crtaju predmete o kojima su govorili. Da li je to Ralo, Vik, kuća, oni su tu jednostavno crtali tu kuću, Ralo, Vik i tako dalje. I onda je tu došlo do jednog velikog broja tih slika, nepraktičnog za upotrebu, na tom stepenu slikopisa, to je slikopis. Na tom stepenu slikopisa zadržala se samo jedna pismenost, a to je egipatska misirska, koja je usavršila to pismo poznato pod nazivom hieroglife i zadržano je bar za spomenike i za javnu potrebu u stalnoj Druga kolerka pismenosti Mesopotamija, ona je otišla korak dalje od pismenosti, od slikopisa, išla je prema ideopisu i kasnije prema slogopisu. Dalje vidimo prvo ovo je slikopis. Ovo su te slike koje su ljudi crtali, ovo je skinuto sa onoga diska iz Fajstosa, ali <clears throat> imamo mi kritski slikopis koji je jako bogat, imamo i misijski, e, imamo i druge. E sad, <clears throat> o, s ovim znacima ljudi su se nekako sporazumevali. <clears throat> Druga etapa u razvoju, sljedeću, sliku dajte. Bio je ideopis. Ovo je kritski ideopis. Ovdje vidite crtež daje ideju slike. Slika je prešla u jedan crtež i sad da vam odmah skrenem pažnju, vidite u ovom ideopisu naći prilično slova koje ćete prepoznati iz naše Srbice, koja se kasnije razbira u slova ima jedan problem datiranja razvoja pismenosti. Smatralo se da je najstarija bila sumerska, koja je počela sa slikopisom oko 3100. godine, malo nešto kasnije misirska, međutim, sistematizacijom i potpunim Srbice u Vinči, ne samo u Vinči, na, na Banjici bilo je još veće nalazište, tamo gdje je sagrađeno posle VMA i tu obustavljene su istraživanja. Ima još pokraj tu na Banjici jedno, jedno koje je puno arheoloških a niko to ne istražuje. A to pismo je nađeno na 74 lokaliteta u Srbiji. To isključuje da se to pismo nazove po jednom lokalitetu. I ono da bi dalo pravo 74 lokaliteta da kažu ako treba zove Vinčansko pismo, možda se zove Banjičko, možda se zove ovako, onako i tako dalje. je u stvari njegovo pravo Njegovo pravo ime je Srbice. Na simpoziju je održano ovdje u Novom Sadu, pod imenom znači civilizacije, bilo je pokušaja, to je bio međunarodni simpozijum, bilo je pokušaj da se to pismo nazove Dunavski, Podravski. Smjesna stvar. Nije na obalama Nila reka Nil pisao, <clears throat> nego su pisali stanovnici na tim obalama, nije u Mesopotamiji Tigar i Eufrat pisali, izmislili pismo, nego Sumeri, pa se to pismo zove Sumersko, na Nilu se zove Misirsko, e sad da ga ne bi nazvali srpskim, pokušali smo razvoj Dunavski. Naravno nije uspjelo. Ali, ja ću vam večeras reći nešto sasvim novo. Pismo koje je ovdje u pitanju, ono je starije kao treći i posljednji oblik razvoja pismenosti, slovno pismo, koje je nađeno na 74 lokaliteta u Srbiji, je starije za 1000 do 1500 godina od sumerskog slikopisa. Znači, starija je treća savršna faza razvoja pisma od početka razvoja pisma u Mesopotamiji. Ogromna razvoj. E sad, Vinčansko pismo je ovo ovdje, samo da se ja malo snađem s ovim alatom, evo ga. Ovo je Vinčansko pismo. Ovo su slova Imamo ovdje samo na dva mjesta, u ovome slučaju i ovdje imamo slova, dupla slova, ali ovo su slova, ovo je fonetska azbuka. Odmah pored nje, obratite pažnju, je etruska, rasenska azbuka koja je totalno identična. I ovom azbukom su se služili etruci, sve dokle nisu negdje u početku hrišćanske ere potpuno eliminisani iz kulturnog utjecaja u Italiji. I kao treće ovdje imamo aramejsko pismo koje je opet totalno identično. Aramejsko pismo je pismo nastalo u, primenjivano u Asiriji, a ime je dobilo po Siriji, Aramu, i ovo pismo je bilo osnov za razvoj pismenosti na Bliskom istoku. Aramejski jezik je bio međunarodni jezik na Bliskom istoku, na tom jeziku je i Hristos propovedao i ovim pismom pisao. Vrlo važno. Ovdje imate i prvu grčku azbuku i kao što vidite možda porediti, ona je potpuno To su savremena slova E sad se postavlja veliko pitanje ko je od koga primio pismenost? Kako je do toga U istraživanju nastanka pismenosti ja sam išao do snigopisa, ne samo ideopisa, nego slikopisa, Slikopis je nađen na kriptu, nađen je, kako smo pokazali ovo onom disku Faistosu, ali na kritu je nađen slikopis koji je u vezi sa ovim pismom. Slika slovo. I onda se postavlja pitanje kad je krit naseljen. Ako je ovo pismo do sada znamo šesti mileniju pre Hrista, a ima i sedmoga, sad to ću ja pokazati, milenijuma, a to je treća faza, savršena faza razvoja pismenosti, a na Kritu smo našli slikopis ove pismenosti. Kad je onda Krit naseljen? Zapadna nauka po kojoj sam se i ja povodio kad sam pisao prvi ton istorije Srba, uzimao sam njihovo vreme koje su oni predviđali, naseljavanja ostrova, silaska sa Balkanskog polostrova na ostrova u, u Sredozemnom moru. Međutim, sad se ispostavlja da su ti datumi potpuno proizvojeni. Jer ljudi nisu znali. Ako mi na kvitu nalazimo slikopis ovog pisma, a azbuka je stara šest pre Hrista, onda je kvit morao biti naseljen najkasnije u devetom milenijumu prekrista. Jer ovaj razvoj pismenosti uzeo vreme, nije on tako brzo išao. I uspostavljena je veza Vinča Krit, to je jedno pismo. Narod koji se služio sa ovom pismenosti ovdje na Dunavu, služio se i na Kritu, služio se na celom sredozemlju. E to je jedan novi Ferrari. Dajte sljedeću sliku, jedna, jedan napis na pločici nađeno u Tatari i Rumuniji koje su ruski arheolozi našli i oni su to ispitivali i odredili da on potiče iz sedmog milenima prehrista. Ovo je jedna pločica koja vidite ima jednu rupu gdje se prilikom, evo ovaj rupa na nekoj ovaj, ogrlici nosila i jedan od naših saradnika iz Berana, gospodin Bubegić, je pročitao natpis ove pročite. Pomoću pisma koje smo mi sistematizovali, svih ovih pismenosti, na ovoj pločici piše Džede, tvoj unuk hoće tvoj skeptar. Što to znači? Znači da je to bio neki obred prilikom promjene prvosveštenika ili može biti vladara sela ili, okoline koji je išlo sa oca na sina ili sa dede na unuka. U ovom slučaju bio je slučaj od dede na unuka. Sedmi milenijum. Slova ista ona koja smo vidjeli u Vinči i dalje, može biti malo su grublja, a jezik srpski razumljiv danas u našem Šta na to da se kaže? E sad idemo dalje. A, dajte sljedeću sliku. Evo vam nastanka slova od kritskog slikopisa. Imamo ovdje gore glavnu vika, pa je ovdje nacrtano ovako, pa ovako i konačno smo dobili A koje je posle okrenuto i znači apa, to je na starosrpskom arhaičnom znači otac, i apis, to znači verskog karaktera simbol, je verskog karaktera, apa, otac, apis, to je otac, bog, bak. I dobili smo slova Zatim drugo je, da smo dobili slovo B, bilo tu i V i B. Tu je bilo nekoga lomljenja. Da li na ovom mjestu je B ili nije B? Ovo je vlad na starosrpskom, građanina, tvrđava, koji se izgovara isto kao i bar. Imamo grad bar na Jadranu, imamo stari bar iznad onoga grada bara, a taj stari bar je stari var predstavnica Sara Vardila iz četvrtog vijeka pre Drugo, a dalje imamo slovo G, gradnja, pravoglavnik, simbol građevinarstva. U masonskoj organizaciji to su slobodni zidari, oni se služe s ovim simbolom, to svojim simbolom jer je to simbol gradnje. Imamo ovdje dom, koji je dao slovo D. Pa vrata, slovo V. Pa imamo Čera, pravi ovaj vaš poliđanski Čera, nađen slika na kriptu, koji je dao slovo D. Pa imamo ovdje jednu osobu koja je digla ruke u radosti kaže evo me, evo je. Povik, evo je, bio je verski povik pristanice Boga Baka, koji je, a, obred njegov je bio jako zastupljen na Kritu i tada su bakinje pevale i, i uzvikivale evo je, evo je, našli smo trag bakovski i tako E sad, imamo ovdje jedno, jednu sliku, to je krst sa četiri ocila, krst, opet krst sa ukrasna četiri ocila, ovo je dalo glasi slovo žezlo. Možda je od starih Srba Grb se zvao Žezu. Zatim imamo zvezdu koja pokazuje kao sunce da se rađa zora ovo je dano slovo Z. Ovi krakovi koji idu u ovome pravcu dali su kasnije svastiku. Ili kako to davno još govori kukasti krst, ali to nije kukasti krst, nego svastika to znači kretanje sunca, dizanje zore. Ovdje imamo jednu iglu koja je dala a, slovo i i je. Imamo glavu koze koja je dala k, imamo lađu koja je dala l, imamo more koja je dala m, i na jednom nekim crtežima imamo čak ovako jednu dole crticu i talase nacrtane, što je sigurno more. Imamo nogu ljudsku, što je dalo N, imamo oko ljudsko, što je dalo O, i imamo palatu, što je dalo slovo P. Idemo dalje. Imamo radu, koje je dalo slovo R, sekiju, slovo S, e ovdje imamo taur ili tur, glava, koje je dalo T, i te se često mm, zvalo tau. Zatim imamo čup, imamo udicu za slovo u i ovaj znak je priključen ovome, što je mm, definitivno u. E ovdje imamo slovo f. Ja nisam mogao da dešifrujem šta ovo znači. Ali ovo je dao naše slovo f. Da li je to fijukanje vetra, da li je nešto drugo, nisam našao trag. Imamo ovdje čovjeka u hodu koji je dao ho, i imamo čovjeka koji čuči koji je dao č. Meni se ovaj, malo sam se prisjetio ono, onog rješali čiča čuči na čačku, ali da bi se znao <laughs> ocenilo da li neko možda izgovori srpsko č, ali to je to. Za to c imamo cedilo. E, ovaj instrument ovdje liči na harfu, ali ima neku potezaljku ovdje, dao je slovo džr. Ja nisam mogao da pronađem ime ovog instrumenta, može biti neko koji je muzičar, koji se više time bavio, da bi našao kakav je to, kako ide tog instrumenta. I imamo ovdje šake, koje su dale slovo š. Ovako. Mi posle ovog moramo zaključimo jedno kritski slikopis, vinčansko pismo, jedno Ali šta iz ovoga sad saznajemo? Saznajemo da su znaci i reči koje su dali nazive imena slova iz srpskog jezika i ceo svijet danas kaže A, B, V, G, D, G i tako dalje. Ali to je, gospodo, srpski jezik a ne neki drugi. Idemo dalje. Ovdje je data prva, prvi deo tabele uporednog širenja Srbice, one sa a i one sa sakrita, sve Imamo ovdje feničansku Azbuku zbog takozvanu, mnogo se govorilo da su Feničani dali pismenost ovima i onima, Grci kažu da su i dali pismenost, ali ova Feničanska azbuka je Srbica. Totalno. Imamo ovdje iz Marseja, iz Francuske, isto. Imamo ovdje Tera, to je Grčka, isto. Imamo Milet i Korin, isto. Imamo Beotin, isto. Imamo taj klasični alfabet, to je druga stvar. Dajte drugi deo, da se vidi do kraja. Evo ga drugi deo. Nema nikakve razlike. To je Srbica. Ova Srbica iz Vinče, iz Sabanjice i gdje god hoćete, s ova 74 mesta e, u Srbiji, ona je, tu. A ona, a kao vidjeli, ona je potvrđena, njena starost. Grci su se pojavili na Balkanu u 14. veku pre Hrista, dolazak Danaida, a na grobu Danajevu koji ih je doveo, ispisano je na spomenut u Idemo dalje. Ovo je sada grčka azbuka sa vrednostima slova sa e, brojčanom skalom. Pre pronalaska, pre usavršavanja e, brojeva koje mi danas nazivamo arapskim, arapi iz indijskim, a nisu baš ni arapski ni indijski, vidjet ćemo šta su, ali slova su služila za brojeve. Svako slovo prema svom mestu imalo je brojnu vrijednost. Ovu skalu grčkog pisma sa brojnim vrednostima dao je jedan švaba, Karl Faulman, i ima potpuno pravilno ime. Ono, vidjet ćete da je on zaista u faulu. Ovdje šta primjećujemo? Nema ovome, nema broja šest, a ovdje nema broja 90. Pa a nema ni broja 900, a nema ni broja 1000. Četiri broja fali. Šta je sad u pitanju? E sad ćemo. U staroj Srbici, možda nazvati e, Vinčanskog odvolačite, na šestom mjestu je bilo slovo V imalo vrednost broja šest. Na mjestu gdje je broj 90 je srpsko črp, na mjestu broja 900 je srpsko C, a na mjestu 1000 je takozvano srpsko T, to je samo znak za broj. Ima T, je znak T za broj 1000, a to je tisuća. Zašto Grci nemaju ta četiri broja? Pa nemaju ta slava u svom jeziku i u svom govoru. Ali ih ipak imaju u brojčanoj skali. Idemo dalje. Evo vam brojnih vrednosti slova u, srpskoj jaduci i u grčkoj jaduci. Vidite ovo V srpsko koje je ovdje, to je redosled po običarskom starom pismu. Broj 6. Kod Grka je jedno F6. Ovo je bilo u običarskom pismu okrenuto na drugu stranu. Pa <clears throat> Grci su, ga okrenuli ovako, izgleda na F latinice, pošto im je na duplu gamu. Oni su ovaj znak nazvali digama. I služio je jedino za broj šest. A u raznim prevodima on se zove vau, v. Ovdje je ovaj bio sakrio vam. Dalje, broj <clears throat> naše dž, broj osam. naše z, zapravo dž broj osam. Grci su preveli sa dugom etom koja je broj osam koja je posle u novije vreme u Novogrčkom postala it, Ica, Ita. I, e, I. Naše že, Grci su pre, preveli sa tetom, koja u ostalom nosi obereže onak našega žaza, ona, ona ono. Broj 90, naše Č, i kod njih je 90, samo ga ovako pišu. Onda dalje, ovo S koje vi ovdje vidite, oni su ovo S napravili od srpskoga Š. Samo što su ga nakrenuli, ali pošto su u brojnoj skali Š, srpsko Š ima svoju brojnu vrednost, morali su ponovo da ga nacrtaju u ovom obliku i nazvali ga veliko O. Ove. Koje ima istu brojnu vrednost kao i srpsko Š. Srpsko Dž napravili su psi, ista brojna vrednost, a srpskog crta imaju ga u skali kao broj 900, ali ga crtaju ovako. Srpsku tisuću, ovaj ti, oni su u početku upotrebljavali i posle su izostavili i onda za hiljadu pišu alfa, pa ispred nje jednu Gospodo, ako laže koza, ne laže od koga su Grci primili pismenost? Od Srba. Ja vam četiri slova koja to otkrivaju i koja nisu mogli sakriti. Mogu onda pričati šta god hoće. Ovdje protiv dokaza nema. Ako je, idemo dalje. Vidjet ćete da je srpsko čr. Evo, ovo je broj brojčana skala grčka. Evo ovdje vidite kako pišu 90 naše č. Vidite ga dobro. A vidite kako pišu c da 900 kina. Ova broća, evo ga, naše V u staroj Srbici koje su oni posle napravili digamu, vidite kako ga sada pišu, kao nešto nerazumljivo, zna koji ne čitaju, ali ga moraju da ga pišu da bi, da bi napisali broj 6. Posle ovoga je. Ko je od toga primio pismenost? Idemo dalje. Ovdje je sad širenje crbice. Ovo je ta naša Srbica koju ste već vidjeli, koju oni smatraju iz Fenikije, ali ista. A ovo je misirska srbica koja se zove Hieratik. Kako je došlo do toga da u Misiru, u Egiptu, samo su je malo preinačili ova slova, jer tačno i svako slovo se prepoznaje ako je napravljeno. Misirci su imali svoj slikopis, hieroglife, koji su potrebljavali zvanično javno na spomenicima i tako dalje. Ali od vremena dinastije Ramzesa došla je Srbica u Misiju. Evo ova i onda je ovo pismo upotrebljavano kao pismo dvora i znali su čak i tajnim pismom i upotrebljavano ga je sveštenstvo za privatne upotrebe. Znači, Srbica je stigla i u Misir i tamo je upotrebljavano. I oni kad nazivaju hijeratik sveto pismo. Idemo dalje. Ovdje imate tablu ovo je takozvani vrednost, ovo je aramejsko pismo i vidite to aramejsko pismo o kome smo govorili je Srbica bez jednog slova razlike. Idemo dalje. aramejsko pismo je bilo pismo Asirije. Ovdje imate jedan, jednu ploču hepsku ili kako ste možda čuli hiticku. I su 14. 15. 13. 12. vijek pre Krista dominirali Azijom, istočnim delom Male Azije. Ko su bili Heti? Srpski geti, ratnički stalež, koji se na istoku zovu Heti, a na zapadu Kerti. Ti naši geti pisali su istim pismom. To je istočni deo Male Azije, Hatuša je bila njihova predstavnica. Idemo dalje. Ovo je pismo iz Bibos. Kao što vidite, opet crvice. I ovdje se u ovome pismu Biblos naziva Gubla. Prvo staro ime Biblosa je Gubla. Oni su sakupljali i prerađivali gubinu iz drveta, naročito bukve. Kada ste možda nekada bili u šumi, kad vidite bukovo stablo palo pa se nacepilo, između među tih prskotina nagomila se jedna gubina bela, debela 2-3 mm, ali čvrsta sa malo doterivanja i obrade možda služi za hartiju. To je bila prva hartija za pisanje. I po tome je ovaj grad bio poznat i ovdje u ovome tekstu on se zove Gubla. Drugo ime Biblosa posle Guble bilo je Kuniga, to znači knjiga. I na kraju je prevedeno sa Biblos, opet knjiga na grčku. Idemo dalje. Ovo iz Biblosa je staro oko 1000 godina pre Hrista. Evo ovdje imamo sada jevrejsko jevrejska pisma, jevrejsku pismenost. Ovo je savremeno jevrejsko pismo, a ovo je Ahiram. To je Ahiram iz Birosa, kao to Srbica. Ovo su razna imena, napisa, zapisa imamo napis kralja Mesa, kralja Meše. Pa, napis kralja Meše datira iz 875. godine pre Hrista. Čista Srbica. On je sa ovim na jednom spomeniku ispisao na jevrijskom jeziku neke zakone i naredbe, ali na Idemo dalje. Evo vam sada vrčana skala jevrejsko pismo Da vidim ako stoji stvar. Šta je oni imaju za broj šest? Imaju V. Oni ga izgovaraju V a ono je samo malo prinačeno ono naše vinčarsko sa, sa, sa šeste pozicije. Za broj 8 i, imaju i za broj 9 naše dže i Ž koje je naravno prinačeno na njihov način. Za broj 90 imaju naše Č, ali oni ne mogu da izgovore Č, nego izgovaraju C i zovu ga Cade. A onda Imaju za broj 900 naše će, pa opet morali ga izgovore cade, pa da bi razlikovali, kažu ovo je zadnje cade, ovo je prvo cade, tako da. Imaju još jedno cade u njihovoj, njihovoj azbuci, imaju tri cade. Jer ne mogu da izgovore ni na, naše č, ne mogu da izgovore ni naše dž, ne mogu da izgovore ni naše ž. I sve je kod njih cade. Idemo dalje. Isto to što smo vidjeli kod Grka, vidimo i kod Jevreja. Oni imaju naše brojčane skale, a ne neke druge. Ovo je frigijska azbuka, ovo je lička, ovo je latinska. Ovo je prva rimska azbuka. Kao što vidite, to je kopija srbice. Latinica je postala od Srbice. Onda ovo je rodanska, ovo je nađeno u, u, Francuskoj današnjoj, čista Srbica, bivša Rodanija, kako smo mi nekada zvali. Idemo dalje. Ovdje imamo Ljudeja u Maloj Aziji, pa onda imamo Iberija, to Španija, pa onda imamo Karija u Maloj Aziji, pa imamo Italiju, italska plemena oko Rima, sve je opet sad, bez nikakvog razloga. Bez razloga. Idemo dalje. A, onda imamo ovdje Kopska, ali daćemo drugu skalu, i Veresova knjiga, čuli ste za nju, opet normalno sad. Idemo dalje. E sad, Evo koptski Kopti su misirci, pravi misirci. Arapi su došljaci u Egiptu, a kopti su direktni potomci starih Egipćana. Negdje u vreme poslije osvajanja Aleksandra Velikog, kada je Aleksandrija na njihovoj teritoriji bila centar nauke i kulture tadašnjeg poznatog sveta, kopti su usvojili ovu azbuku kao novu savršenu azbuku. Kao što vidite, osim na Z koje pišu više na način, i mjesto naše Ž pišu teta. Ovdje nema bitne razlike od među i kopske azbuke. Ali ima razlike između kopske i grčke azbuke. Evo, to su vam slova koja čine razliku. Ovo ovdje slovo je Ženaš. To Grci nemaju. Onda ovo slovo je ženaše, samo što ga oni na malo različito pišu. Imaju dženaše, imaju ti, to je znak za tisuću, za broj hiljadu. Od koga su kopti uzeli azbuk? Od Grka nisu mogli. Grci nemaju azbuk. To su srpska Kopti su uzeli azbuku od Srba. A to znači da je Srbica bila jedno od dominantnih pisama u Aleksandru. Ovo je ogromno, ogromna potvrda prisustva naše kulture, srpske i pismenosti u Aleksandru. Idemo dalje. Ovdje imamo Hazbuku koji je jedan Grk, koji je bio episkop kod naših geta Gota, kako su ih kasnije zvali, i služio se tu sa tom azbukom da bi, on je bio sveštenik, da bi propovedao hrišćanstvo. Ovo je Gotska azbuk, pa kao što vidite, vidite ovdje, ovo je V, broj šest, a onda za broj 90 ima Č, čisto srpsko Č, za broj 90. Vidite da se nije brojčana skala promijenila nigdje. Imaju za, jedino je na ovaj znak koji je ti za hiljadu upotrebljen za 900. Znači, ta pozvana gotska azbuka, opet srbica koja je potvrđena sa srpskom brojčanom skalom. Idemo da. Ovo je, slušajte, iz četvrtog veka. Idemo dalje. Eto vidite koliko je dugo živeo Čirilo, pa je čak od četvrtog veka kod nas živeo pismeno, sve do Ovo je djurđijanska azbuka koja se razlikuje u oblikovanju slova, ali je ipak se vidi da je samica. I ovdje imate ovu poziciju opet koja je V, stara stari srpski sistem, brončani, imate za 90 Č, imate za 900 c, evo ga tu, i onda su oni nastavili još, dodali tu neke znake. To je stara azbuka koju su oni doradili na svoj način. Idemo dalje. E, ovo su takozvane rune. Čuli ste o runama, ima i nemačkih, ima i e, britanskih, anglosaksonskih, ima i skandinavskih. Šta su rune? Rune su tajno pismo. U čemu je tajnost toga pisma? Zamjena vrednosti slova. Ista slova, ali drugu vrednost da i to je kao šifrovano, ne može da se čita. Onaj ko dobije to u ruke, ne može ništa pročitati a e, slova runa, opet crnica. Idemo dalje. E sad, ovo je ovaj naše savremeno rumunsko. Evo ovako, Rumuni su prešli na latinicu nedavno, Romuni su Latini po ubeđenju. Kod Romuna nema ni kapi latinske krvi. To su ljudi ili Srbi koji su pod Rimskom imperijom morali se služiti latinskim jezikom ili da radnici koje su rimeni doveli da rade u rudnicima iz drugih krajeva imperije pa da bi se sporazumevali jedni sa drugima morali su da služe latinskim pa je ostala upotreba jezika, a teritorija srpska, a i pretežno narod srpski. A i pismenost bila srpska. Nije uopšte potrebno da vam govorim da li je ovo Srbice ili nije Srbice. Onda ovdje što je važno, oni su za broj šest napravili jedno S, a tako su radili i u crkveno-slovenskom pod utjecajem Grka. Onda Druga, druga mjesta su ostala ista. I ovaj znak je samo bio za, za poziciju broja 6. Obratite pažnju da mi ovdje imamo i Ž, i Đ, i šta god hoćete. Kompletna srpska azbuka. Kada su neki htjeli da kažu da je Vuk Karačić izmislio neka slova, nije izmislio nijedno slovo. Vuk je samo spojio meki znak sa L, napravio ljet, i meki znak sa N, napravio njen je, mi smo ga imali, uvijek. Evo ga i ovdje vidite se. Mi smo uvijek to imali, samo što je on dodao mu kao ovaj, ovaj krivinu donju, kao što se to pisalo na zapadu i zbog toga su ga napali da je ovaj, uveo neko latinsko jer, međutim mogo je da, da ostane pri ovome starom srpskom jot, ništa ne bi falilo. Idemo dalje brojevi kojima se mi danas služimo su nastali u srednjem veku između 11. i 14. veka. Oblikovanje tih brojeva koje mi nazivamo arapskim, arapi kažu indijskim, oni su nastali od slova. Od slova, kojih slova, koje azbuke? Pa nastali su od aramejske azbuke koja je srbica. I evo vam ovdje ono, ono vinčarsko V koji je poslije to obrnuto, to je šest. I evo vam ovdje Đ vinčansko to za osam i evo vam Ž za, za 9, samo je posao obrnuto. Prvo, prvi, prva, brojna skala ovih novih brojeva kod istočnih harapa, to je ovo, kod zapadnih harapa to je ovo. Brojevi iz 12. veka koji su bili sa više prostora, to je ovo. I brojevi 13. veka koji su definitivno brojevi, to je ovo. Šta se desilo? Na Bliskom istoku od aramejske Srbice počeli su da modifikuju slova i prave brojeve. U tome su učestvovali Arapi, učestvovali su i Indusi, a najviše su tu uradili takozvani Asirci, to je onaj narod koji nije arapski, koji je ostao iz stare Asirije i Sirije i koji su se služili tom azbukom koja se zove aramejska i danas se služe. Oni su učinili taj korak u napređenju brojeva od slova da bi brojevi postali jasni i lakši za operaciju. Pa prema tome, ovo nije ni arapsko, nije ni indijsko, nego asirsko. Jer je od njihove azbuke i na njihovoj teritoriji ovo je urađeno. Jest da su tu doprineli u savršavanju. Doprineli su Arapi čak i ovi iz Severne Afrike i oni su bili u Španiji, ali bilo je u 12. veku već na više mjesta, na dalekim prostorima se radilo na osavršavanju ovih brojeva. Znači, brojevi kojima se mi danas služimo su od srvice. E sad, šta mi možemo da kažemo? Da bi crkva pokazala sebe da je ona stvorila naciju i sve što ta nacija ima, oni su prihvatili da smo mi primili pismenost od Čiro i Metodija, kao Baljagi Kirilica Čirilica, koja se do 16. veka nije zvala Kirilica, nego se glagoljica zvala Kirilica, a ova se zvala Srbica. Od 16. veka, pod utjecajem crkve Srbica se naziva Kirilicom, Kirilicom, a ime Srbica se gubi. Tu su doprineli i drugi slovenski narodi koji su teli na neki način da ne bude to srpsko ime dominantno u kulturi slovenskoj. Međutim, bilo je suviše smešno govoriti o Čirili metodiju kao tvorcima naše pismenosti, kad oni nisu imali nikakve uloge ni misije u Srbiji. Oni su imali malo u Bugarskoj i u Moravskoj. U Srbiji ništa. Oni jesu doneli na Goljicu. To je jedno pismo, rudimentarno, komplikovano, šta su ti tim da Oni su bili izaslanici Bizantinskog dvora. Bizantinski dvor u to vreme na tom boru su dominirali Grci. Grci su uvek imali sefobiju i slavofobiju, uvek su tavorili na obalama mora skučeni i uvek su imali osjećaj te, kako oni kažu, stenohorije, nedostatak prostora, nedostatak zemlje. Videći severno od njih jednu ogromnu imperiju od Egejskog mora do Baltičkog, naseljeni jednim istim narodom, jedne iste kulture. Oni su pokušali cepanje te kulture i tog naroda putem ovoga pisma koji se danas zove Što se tiče pisma Srbice, vi ste je vidjeli kroz sva vremena i milenima nikakve veze oni sa tim pismom nemaju. Još šta više, ja mislim da je Metodije nije učestvovao tome da je to bilo delo samo Kirila, stvaranje te, te Danas, kad hoće da nam kažu, ne možemo da idemo u Evropu sa Čirilicom. Čirinica je stvorila Evropu. Čirinica je stvorila evropsku pismenost. Kako sad to? Rekli su da ne možemo da idemo ni sa Hilandarom, pa su nam zapalili Hilandar. Nema nama mesta u tome društvu. Zapamtite to. Kad oni mogu u ovakvim stvarima se služe i da nas, proglašavaju barbarima, mi koji smo im dali ono što je najizvišenije u izglednoj kulturi i civilizaciji, to je pismo, pismo nema mogućnosti da se bilo šta od ovog izloženog dovede u pitanje. Jer ovo rađeno na osnovu fakata, na osnovu nađenih znakova i slova na grčariji, na kamenu, nešto malo papirusima, ali uglavnom je to tvrdni predmet na kojem su ta slova ispisana. Mi možemo samo da kažemo jedno, mi smo Srbi opismenili Evropu i sve. Našim nazivima slova danas svi govore u celom svijetu. Hvala vam. po starom da se javite, gospodine, izvolite, evo, se. Ovaj, sliku, na posebno zato koje godine, ali se da li ima stariju sliku pisma ovdje na Podnovan Podnovu na Evropu, Balkanu. Ovdje na našem prostoru nije nađen slikopis, ali ovaj, nađena su već savršena slova. Nije nađen ide opis. On je postojao, nema sumnje. Mi možemo slobodno reći da je taj slikopis bio raširen po cijeloj Evropi i na sredozemlju. Pa ovdje nismo našli, nije se očuvao predmeti kojima se, na kojima se nalazio ili možda nisu znali da ih prepoznaju. Na mnogim odlomcima čupova i vaza bile su neke nisu znali da, da, pa kada je u Vinči već u savršeno skinuto pismo azbuka. Naši akademici su tvrdili na čelu sa Srejovićem da to nije pismo, nego da su to neki znaci. I tako je to bilo sve do ovog simpozima u Novom Sadu gdje je zvanično priznato da je to pismo i je pismo na sve. A, taj slikopis je nađen na kritu slučaj Zahvaljujući arheološkim istraživanjima, prvom redu jednog Britanca koji se zove Arthur Evans, možda ga čitate i, i Evans, jer oni se ne služe srbicom pa možete njihova izgleda čitati na više načina. I ovaj, kako, kako se kome sviđa? On je, iskopavajući u Knosusu na Kritu, dvorove dinastije Mino, našao i slikopis, i deopis, pa čak i slova. Jer je to vremenom se vreme je prolazilo. Niko ne može tačno reći koliko je vremena trebalo se preći od slikopisa na ideopis, koliko je vremena od ideopisa na, na To je ostalo da se nagađa i ne može niko povući neku Nije nađeno novim severnim prostorima nije nađen slikopis ili opis, koliko je bar poznato, jer, molim vas lijepo imam u vidu ovo, što god se nađe na ovim arheološkim nalazištima, oni ili tumače ili to pripišu nekom i nečemu, nikada na pravi put, uvijek na pogrešni put i na način. u Slepenskom viru nađeni su neki znaci koji su i slova, nađena su slova D-A-L, ali to je šesti milenijum, ali u Tartariji je, su, kao sam pokazao, nađeni kompletan napis na onoj glinoj pločici. Znači ovako, taj slikopis na ovim prostorima mogao je da bude negde u devetom milenijumu ili najkasnije u osmi milenijumu, ne bliže, jer onda se već prešlo na savršeniji način. A onda to govori kolika je starost naše kulture. Evo sad su našli na, također na Dunavu pokraj Lepenskog pira jedno novo arheološko nalazište koje potiče iz 19. veka pre malo Izvolite, Mare, još Uz onu prvu sliku rekli ste da slovo F nijeste identifikovali šta je moguće. Tako je. Tako je. Možete vratiti. Da, da ga vratite. Vratite to, pečat. Još. Još. Evo. Nije to. Ovako nije to. Sad je prva ona. Sljedeća, sljedeća. Evo ovo. Da, ovo. E, to s kraja liči baš na slovo F, jel? To je slovo F. Da, da, dobro. Vidite, ovo su nađena, ova četiri znaka su nađena na kritu. I to redom je išlo kao evolucija dok je došlo... Sad znači, ću ja da pitam vas nešto. Da. Budući da nije smo ga Da li to moglo biti početno slovo riječi fir? U Crnoj Gori isključivo se koristi riječ fir za vir. A baš tako i liči taj krug s tim što upada u uč. Ovo ovdje mislite? To četvrto, poslednje, kraj. Ovo? Desno je malo. Ne vidim dobro, odavde... Ovo je već slovo F. Ovo ima ovo i ovo, ova tri treba da se protumače. Na, na prvoj onoj karti koju ste pokazali, drugčije je bilo baš kao početno ono... Da li ovo neki možda neki, neki Da li je to... ja nisam uspeo da prepoznam šta je ovo. A to nije bila slika koju ste prvu pokazali? Jeste, jeste, ovo je. Ne, ne, ne. Vratite ovo. Ovaj. E, ovo je. Ja, ovo je. Nisam ni, ni prepoznao i ovaj muzički instrument. Jasno je da je muzički instrument, neka vrsta arfe, nešto je, jasno. I neki moji prijatelji se šalili sa mnom, kaže, pa nazovite to jazz. je vjerojatno ste vas <laughs> Možda bi neki muzičar tu bolje, i ko se bavi istorijom muzike, možda instrumenta našao šta je to, ja nisam mogao da pokunetnem ime tog instrumenta. Koje godine prisilio da pređu za živote na učinku, prije ovaj, koliko su oni prešli na latinsku, i da li će Bugari sa svojom čirilicom učiti u Europsku Ali Europska unija ima neka ograničenja. Ovako, ja verujem da će Bugari naići na neko protivljenje, još nisu primljeni i znak je pitanja kad će se biti. Već se to pomalo odgađa. A Rumuni, oni su kao dobri trgovci prodali sve što treba mora se prodali. Prešli su sad u drugi ovaj, papir kalendar. Nemaju više božićni i Ruska sa sa nama, zapravo nisu više ni pravoslavci. To je negdje na pola puta unijačenja i tako dalje. To, je, to su uradili u ostalom i Grci, svi osim manastira na Svetoj Gori. To zadnje deset godina, 20 Pa to je to. Je to. Ova, ja pitam Grke u Americi, šta je ovo, zar vi slavite neki vaš um, komercijalni, trgovački Božić, jer slave katolici, protestanti, pa i vi s njima zajedno. Pa kaže Božić je 25. decembra, jesam, po koliko dana te kada se pita kad su Rumuni prešli... Rumuni su prešli pre, pre 150 godina. prije. na latinicu. Da. 27, 28. Kompletno, ja. Onda kad se Rumunska crkva odvojila od Srpske pravoslavne crkve, onda je to bilo. Znači, da, da, to je vrlo, vrlo ono, taze, to nije davno bilo. Poslije to Dobro, dobro. Pa ja bi evo našeg gosta, profesora Milena, ja sam sremen. Mi sremci imamo nekih fonetskih spomenika koji dan danas važno sremen. Ajde, čujem. Kod nas se za nekog koji je junak, kaže Aramija i dan danas. Ne boji se nikoga na to. I taj izgovor postoji nedovoljno u sremu. Tako je. Bosanci kad prelaze Savu, izuvaju se, da, idu preko svete vode na svetu goru. Aha, Izuvaju se iz jednog prostog razloga što je samo ime Sad, Jahve, Sveto, kad izvodite fonetski tu mitologiju, da. Potpuno ista stvar se dešava i sa Srbijom i Sremom. Ako kad čitate srpski, srbice, da. onda je to Srem. Ako čitate latinski, onda je to E dobro, ja ću malo tu na ovom vašem izlaganju. Sirbijum, pravo ime je Sirbijum. Samo Grci su su zamenili betu sa bitom, izgubili su betu i pisali su B sa MP. I to grčko M je u stvari treba začita u srpskome B. To je Sirbiju. Pa, Aleksandar Otac, Filip, je bio karan, komandan grad u Sirbiju. Aleksandra su u Širmiju zvali Alessandro Srbljen. Pa i u Dubrovniku. I u Dubrovniku i svim tim. Onda imate vrlo čudne stvari koje se pojavljuju u Afganistanu. Ja sam u tvornosti putu. A šta ste našli tamo? I donio sam vam Afgana. Afgana? Da. Pa ste po mitologiji. Nas Srba. pas. Ne, ovaj. Ovaj. Po mitologiji nas Srba. Mi potičemo Da. To je rodonačelnik. Dobro. dalje Dobro. do oca i sina. Po mitologiji Afganistanaca oni potiču od srebrnog Aha. To je taj orla koji je napravljen u, ispod mene planine probleme, da, ja sam to tamo kupio u selu, da ne raja nije turska riječ. Nije. To je srpska riječ. Jeste. Raj... Boga stvarova. E. Ne, Bog stvarog drži svoj raj na meni planini. Zato je Vlatka kod nas vrlo rašireno mišljenje kod Srebaca. Da. Da je Fuška Gora dobila ime ne po Franzina, nego? nego po jednoj trešnji koja fruska kad je grize. Može to za drugo. za zove Sremci, to zove Dobro, kad ste vi već dobar e, sremac... sam otišao kod Afganistanaca, da. ja sam kod njih našao oko dana u njihovom jeziku jedno 60% reći 60%. Samo. Vrlo interesantno. Ali stanci uopšte nisu crveni kao ja. Da. Mi smo visoki plavi ljudi za neka čista. Kad je visoki ljudi, ja znam oči. Nikada žene ne nosi. I kod njih se i pojavilo talibanstvo da bi pokorili taj deo nepokorenog Dantovog na Afgana, vi nikad niste ne Zato se to malo stvari u Iranu, u Iraku, u Pakistanu. Nego se pojavili ovdje. Jeste vi šta zapisali za to put? Ja sam to put imam jako mnogo zapisa, imam oružja. Ono imam zapisa. Imam zapisa, mi igramo nešto. Recimo, mi igramo žuglje u Sremlja. Da. Sve jednom loptom. Da. I sa štapljom. Da. Afganistanci to isto igraju, njihovac. I to zovu džuga. Eto. Međutim, odrasli Afgani to igraju sa zavijenom glavom neprijatelja u kožu jana. Da. To se kod nas negdje zaigrao Pa niste vi Afgani, ste Afgani. Sve stvari ljudi gdje stavljaju u deveti krug pakla. Zašto? Što se usudio da kuje novce, a bio je najbogatiji čovjek Slobodan. A to je srpski čovjek. Yes. Je tako? tako je, tako je. Zatim sam išao u severozapadni Sibir. Da. I bio sam u 200 Berezniki. Da. I bio sam u crkvi iz koje je navodno krenuo Ataman Jarmak da osvoja Sibir. Da. Za Ivana Grozno. Da. Ivan nije grozni, on je veliki. Ne, još sam zabranjen se nazva Taj Atarlan nosi prezime Jarmak. Ja pitan Ruse, kako vi kažete za Da. Kaže Iliš. Jasno. Naši Srbi. Da. Južni Srbi, jel? Da. I kod onda Jarmak. Aha. Pa Srbi su imali pravo da se bave konjima, da vrše transport,